ලර්න් එච්චාරමින් සිංහල YouTube channel එක වෙත ඔගොල්ලෝ හැමෝම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අයිබෝන් කියලා. අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ democratic leadership style. එහෙම නැත්නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකත්ව ලක්ෂණ පිළිබඳව. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝ ඔබ නැරඹීමට කැමති නම් අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කළ සැනින් ඒ පිළිබඳව notification එකක් ඔබගේ පරිගණකයට ඔබගේ දුරකථනයට ගෙන්වා ගැනීමට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් එසනින් මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔබට මේ පිළිබඳ පණිවිඩයක් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට හෝ ඔබගේ පරිගණකයට ඔබ YouTube channel එක සම්බන්ධ වෙන ඕන මාධ්‍යයක්කට ගෙන්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අද දවසේ පාඩමට අපි සම්බන්ධ වෙමු. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකත්ව ලක්ෂණ. ඩෙමොක්‍රසි කියන වචනේ මම හිතන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අහලා තියෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා කියන්නේ බහුතර කැමැත්ත. ඉතින් ඔබ දන්නවා නායකයෙක් කියලා කියන්නේ අනුගාමිකයන් පිරිසක් ඉන්න කෙනෙක්. අනුගාමිකයන් පිරිසක් නැත්තම් නායකයෙක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ නායකයාගේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි මේ අනුගාමිකයෝ යම්කිසි අරමුණක් කරා ගෙන යන එක. ඉතින් මේ අරමුණක් කරා ගෙන යන්න නම් ඔහුට සිදු වෙනවා යම් යම් තීන්දුව తీරණ ගන්න යම් යම් අවස්ථාවලදී. ඉතින් මේ තීන්දුව తీරණ ගැනීමේදී මේ පුද්ගලයා තමන් අත්වනෝමතිකව තීරණය කරනවද නැත්නම් තමන්ට හිතුණු හිතුණු තීරණ ගන්නවද කියන කාරණේ මත සහ තීරණ ගැනීමේදී තමන්ගේ අනුගාමිකයන්ගේ අදහස් විමසලා බලනවාද කියන කාරණේ මත තමයි ඔහු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙක්ද එහෙම නැත්නම් ඔටෝක්‍රැටික් ලීඩර් කෙනෙක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. තීරණ ගන්න ස්වභාවය අනුව. ඉතින් මේක අද වර්තමානයේ ආයතනවල සම්බන්ධ කරලා බැලුවොත් කළමනාකරුවෙක් තමයි මේ නායකයා කියන වචනෙන් අපි ගොඩක් වෙලාට අඳුන්වන්නේ ලීඩර් කෙනෙක්. ලීඩර්ෂිප්. ඉතින් මේක සමහර කළමනාකරුවන් ඉන්නවා යම් යම් තීරණ ගන්න ගනිද්දී ඔවුන් ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ අනුගාමිකයන් එක්ක කටයුතු කරලා හිතලා බලලා සාකච්ඡා කළා තම තීරණ ගන්න. මේ දේ කරොත් හොඳයිද? මම මෙහෙම දෙයක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් මොනවද? යා එනාදී වශයෙන් සාකච්ඡා කරනවා නම්. ඒ වගේම තමන්ගේ ෆලෝවර්ස්ලට නිදහසක් දැනෙනවා නම් මෙයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මෙයා මේ කරන්න යන කාරණේ අපි මෙන්න මේ වගේ වැරදි පැත්තක් දකිනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව මෙයාට කියන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපට පුළුවන් නම් අනුගාමිකයන් වශයෙන් මේ නායකයා ගන්න යන තීරණේ වැරදි පැති අපි දකිනවා නම් අඳුරු පැති අපි දකිනවා නම් ඒව පෙන්වලා දීලා ඒ වළක්වන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ සඳහා පුද්ගලයන්ට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දීලා තියෙනවා නම් එහෙම අදහස් දැක්වුවා කියලා වුන්ට නායකයා විසින් යම්කිසි බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැත්නම් අන්න එතන අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙක්. ඉතින් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙක් ඉන්න ආයතන පරිසරයක් තුළ අනිවාර්යෙන්ම සේවක මඩුලින් ඉතාමත් සතුටින් ඉතාමත් තෘප්තියෙන් මොකද ඔවුන්ට පුළුවන් ඔවුන්ගේ අදහස් දක්වන්න. තමගේ ප්‍රධානයා වැරදි දෙයක් කරන්න යනවන වැරදිගල මං අදහස් කරන්නේ නොගල පෙන දෙයක් ඔවුන් පීඩාවට පත්වන දෙයක් අසාධාරණ දෙයක් කරන්න යනවන එ පිළිබඳ අදහස් දක්වල එ පිළිබඳව යම් සිසාකච්ඡාවක් ඇති කරගන්නට ඔුන්ට හැකියාව තියෙන මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයා තුළ ඉතින් අපි ප්‍රධාන උදාහරයෙන් බලවූ ආයතන පරිසරයක් වර්තමානය ආතන පරිසරයක් ගත්හම ඉතාමත් කාරය බහුලයි. ඉතින් ආයතනය යම් යම් සේවක මටුලක් දෙපාර්තමේන්තුවක් ගත්තොත් මේ දෙපාර්තමේන්තු ඉන්න පුද්ගලයන්ට එක එක වැඩ පවරනවා ප්‍රධානය විසින් මේ වැඩ පැවරීමේදී පස් දෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වැඩවල තියෙන කොන්ටිටිය එක ප්‍රමාණය සමාන වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එක්තර අවස්ථාවද එක පුද්ගලෙක්ටම සීලු වැඩ පැවැල්ලා තියෙනන සමහට මේක ආයතනයේ මේ කළමනාකරවා මේ නායකයා නොදැනුවත්ව වෙනවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පුද්ගලට හැකියාවක් තියෙනවනම් මට ගොඩක් වෙලාවට මට වැඩ වැඩි මට මේ වැඩේ පුළුවන්දබතුමාට මගේ තවත් මිත්‍රයකට පවරන්න. ඔවිදිහට අදහස් දක්කන්න පුළුවන්න අන්න එතන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකත්වය ඇතින හැබැයි සමහර ආයතනවල තිබෙන්න පුළුවන් මේක අනිත් පැත්ත කළමනාකරුවා උනායකය වැඩ දෙනවා ජොබ් එකක් අසයින් කරනවා අපි කොච්චර ප්‍රශරයිස් වෙලා හිටියත් කොච්චර අපි ඕවලෝඩ්ඩලා හිටියත් අපේ කැපැසිට එක එක්සීඩ් වෙලා එමනත් අපේ කැපැසිට එක අපට දරාගන්න බෑතරින් හැට නමුත් අපිට සිද්ධ වෙනවනං කරන්න එතන තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඒකාධිපති නායකත්ව විලාසයක්. ඉතින් ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවල ඕවර්ටයිම් වගේ දේවල් කරන්න සිද්ධ වෙනකොට අපිට යම්කිසි රැකියාවක් අපි කරන්නේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ සහ රැකියා ජීවිතයේ අතර තුලනයක් ඇති කරගන්න බලාපොරොත්තු ඉතින් මේ තුලනේ නැති වෙනවා නම් ඕවර් ටයිම් සෙනසුරාදා දින පැමිණීම් වගේ දේවල් හින්දා ඉතින් අපිට යම්කිසි අපහසුවක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන තියෙන්නේ ඩෙමොක්‍රටික් ලීඩර්ෂිප් එක. ඒ වගේම පර්ෆෝමන්ස් ඉවලුවේෂන් එකක් කරද්දී අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආයතන සමාජික සමාජිකාවන් වශයෙන් හොඳ වැටුපක් ලබන්න. ඉතින් අවුරුදු අවසානයේ කරන පර්ෆෝමන්ස් ඉවලුවේෂන් එක සාධාරණව ඉටු වෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ ඩෙමොක්‍රටික් ලීඩර්ෂිප් එකක්. ඒ වගේම තමන්ගේ වැටුප් වර්ධකයන් ගැන තමන් හොඳට වැඩ කළ නමුත් ඒ පිළිබඳ නායකයාගේ අවධානය යොමු නොවුණු තැන් තියෙනවා නම් ඒවටත් සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් හරිම සුහදශීලී නම් මේ පුද්ගලයා නිතරම ප්‍රසන්න සිනහාවකින් හැමෝටම සංග්‍රහ කරනවා නම් එතන තියෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායක තොලක්ෂණයක්. ඉතින් අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරේ තවත් එක්තරා නායකත්ව ලක්ෂණයක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකත්ව ලක්ෂණේ. අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන මෙවැනි වීඩියෝ ඔබ වෙත ගෙන එන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම Learn HRM in Sinhala කියන YouTube channel එක. channel එකත් එක්ක ගොඩක් පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ වෙන විට 700කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ channel එක ඉදිරියට ගෙන යන්න මේ පිළිබඳව අදහස් ඔබ පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔබගේ යාළුවන්ට මේ channel එක පිළිබඳව දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. මේ channel එක පිළිබඳව ඔබ කතා බහ කරන වෙලාවල් වලදී යාළුවොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න මෙන්න මෙහෙම channel එකක් තියෙනවා මේ audience එකටයි එකතු වෙන්න ඔවුන්ට ආරාධනා කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ ඉතින් තවත් වීඩියෝකින් හම්බෙමු. එතකල් රැඳී සිටින්න learn hrmn සිංහල සමගින්